Essendo oramai dei pezzi storici di Flesh and Blood disponibili in mercato a cifre discretamente alte, soprattutto per chi vuole iniziare a calcare le sabbie delle arene di Raid, la LSS ha deciso di ristampare ogni singolo elemento introducendolo nel set che prende il nome per l'appunto di History Pack 1. Ma le domande sono state molte al riguardo, la prima ha posto l'attenzione sull'assenza di foil all'interno di questa espansione, facendo storcere il naso a diversi combattenti veterani che non hanno visto un buon rapporto qualità-prezzo. Altri invece si sono lamentati sul numero esagerato di carte presenti nel set, più di 400, e così via fino a saturare ogni critica che gli appassionati del gioco hanno saputo, assieme alla casa madre e dove è stato possibile, dare risposta. Quindi, a che scopo questo video, Arconte? Dove vuoi andare a parare?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 e il contenuto di questo box supererà i valori dell'articolo stesso? Non ci resta altro da fare che scoprirlo lato pratico. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In questo video si prenderanno in esame due prezzi diversi, quello in preordine e quello esposto al pubblico, così da avere un quadro più generale e dettagliato sul risultato finale. In effetti, da come avete potuto vedere, non è andata poi così male. Ho trovato anche Enlightened Strike, che rientra tra le 5 carte da trovare nel set secondo Zack del sito TCG Player. Ora non resta nient'altro da fare che recuperare le restanti 4 e non sarà di certo una passeggiata. Ma parliamo di cifre con un valore complessivo di 191,36 euro, in questo specifico caso, avendolo preso in prevendita, l'History Pack 1 ha generato la bellezza di 96,36 euro. Ciò vuol dire che, rivendendo a prezzo pieno ogni singolo elemento di valore, avrei potuto acquistare, previ accordi precedentemente presi con il commerciante, due ulteriori box con prezzo fissato a 95 euro. Mentre se avessi deciso di acquistare questo prodotto con costo esposto al pubblico, il valore generato sarebbe stato di 51,37 euro, che non è 96,36 ma rappresenta comunque un margine che non è sicuramente da buttar via. Quindi, conviene acquistare un box dell'History Pack 1? La risposta, almeno nel mio caso, è sì, certo che è convenuto, ma ripeto ancora una volta,